Почти такая Dear passengers, next station is Marinka. <laughs> сегодня, э, короче, мы сегодня везем гуманитарку в Маринку <clears throat> в составе двух э, тел. Неизвестной национальности. Мы их предварительно усыпили стаканом пива. И теперь везем, короче, туда. Да-да-да, укропы.